આજની વાર્તા છે સસલું અને કાચબાની નવી વાર્તા એક બહુ મોટું જંગલ હતું એ જંગલમાં બહુ જ બધા પ્રાણીઓ રહેતા હતા એ જંગલમાં એક કાચબો અને એક સસલો રહેતો હતો તો છે એક દિવસ કાચબાઈ સસલાને પૂછ્યું સસલા સસલા તને ખબર છે મારા દાદાએ તારા દાદાને હરીફાઈમાં દો હરાવી દીધો હતો કચબાઈ બોલશું તો શી સસલૈયું બોલે હા મારા બાબા તો ઊંઘી ગયા હતા એટલે પછી હરી ગયા હતા ચલ આપણે ફરીથી હરીફાઈ લગાવીએ અને જોઈએ કે કોણ જીતે છે અને કોણ હારે છે તો પછી બે આમ ભેગા થયા કોણ જીતે અને કોણ હારે तो शे ए जानी ऊपर ए किस को लिए थे एनु नाम मीना होतु तो शे काजबाई मीना पूछू मीनो मीनो सो तू काउंट करिस तो मीनो बोले हाँ हाँ केम नहीं बी आम तैयार था तो बशी मीना ये पूछू one two three ready steady go એટલે પછી સસલું તો બહુ ફાસ્ટ દોડવા માંડ્યું સસલું એ જળને અડી લીધું અને પછી એ ત્યાં ફરીથી આવતું રહ્યું કાચબો તો ધીમે ધીમે ધીમે ધીમે એ જળને અડી લીધું ને ધીમે ધીમે ધીમે ધીમે થઈને ફરીથી ત્યાં આવ્યું સુધી તો કચબો અને સસલો એ હરીફાઈ જીતી ચૂક્યો હતો પછી સસલાએ પૂછ્યું કાચબાને જોયું કાચબા મેં બોલ્યું હતું ને હું જ જીતીશ તો પછી હું જીત્યો ને તો શી કાચબો કે હા પણ મારા દાદા જીતી ગયા હતા ને એવી રીતે વાતો કરતા કરતા જ એ બે આમ ઝઘડવા માંડ્યા તો પછી ઝઘડતા ઝઘડતા ઝઘડ કોઈ ઝઘડતું હોય એવી અવાજ સાંભળીને ત્યાં એની મમ્મી આવી તો પછી એની મમ્મીએ પૂછ્યું ઉભારો તમે બે કેમ લડો છો તો પછી સસલાએ પૂછ્યું એની મમ્મીએ મમ્મી મમ્મી આકાશમાં ક્યારનો બોલી રહ્યો છે કે મારા દાદાએ તારા દાદાને હરીફાઈમાં હરાવી દીધો હતો એ ક્યારનો બોલી રહ્યો છે એટલે પછી આપણે બે ઝઘડતા હતા સસલાની મમ્મીએ પૂછ્યું હા કોઈ જીત્યું નથી અને કોઈ હાર્યું નથી તમે બે જણ જીતી ગયા છો જુઓ સસલા જો કોઈ જંગલી જાનવર તમને તને આમ પકડવા આવે તો પછી તું શું કરીશ હું તો મારા હાથ અને પગથી આમ ફાસ ફાસ દોડીશ અને બહુ દૂર જતું રહીશ તો પછી આ કાચ કાચબાને કઈ શક્તિ આપી હશે કોઈ એને આમ પકડવા આવે તો પછી એનું બધું શરીર એના આમ કવચમાં લઈ લે એટલે પછી એ એક બોલ જેમ બચી શકે તો પછી સસલાએ પૂછ્યું મમ્મી તો પછી આમ નોને કઈ શક્તિ આપી હશે મીનુને તો ઝાડ ચડવાની શક્તિ મીનોને તો ઝાડમાં ફટાફટ ચડવાની શક્તિ આપી હશે જેવી રીતે મારો માણસોને એમની બુદ્ધિ બુદ્ધિ આમ વાપરવાની શક્તિઓ આપી છે વાર્તા કરવાની શક્તિ આપી છે કે પછી એમને કંઈક પ્રેક્ટિસ કરવાની પણ શક્તિ આપી હોય એવી રીતે બધાને અલગ અલગ શક્તિ આપી હોય તો પછી કાચબો અને સસલો બે પાક પાક્કા ફરીથી મિત્રો બની ગયા ઝઘડવાનું બંધ કર્યું અને બોલ અને એકબીજાનો હાથ પકડીને બોલ્યા કોઈ હર્યું નથી અને કોઈ જીત્યું નથી વાર્તા પૂરી